Eccoci, siamo qui con Paolo, un operatore televisivo che ha vissuto, ha visto tanti persone, tanti, tanti momenti che abbiamo condiviso in questi giorni all'Oppiano Lab. È la prima volta che sei qui? È la prima volta che sono all'Oppiano Lab, sono qui per lavoro, per cui l'ho vissuta, ma l'ho vissuta un po' da, dall'esterno, non troppo, non dall'interno dell'avvenimento. Dell cosa, cosa ne penso? Ho visto delle persone che hanno una gioia in quello che fanno, che trovano uno scopo nell'imprenditoria e che va al di là dell'accumulare denaro. Quindi una speranza. Una speranza, una speranza, una luce si spera in un, in un momento abbastanza oscuro. Bene, grazie. Grazie a te.